Llegando a casa estoy quitándome su maquillaje Soy alto puta, avanzo, no hay quien me pare Suena que pienso suena importante, y soy diamante Mi mente en otra cosa que en su Gucci son K-Thousands <laughs> Intenta de bueno y no me sale Dicen que este, esto está psycho, este no vale Dicen de droga y en verdad no sale mierda volando en la nave I'm so fucking cocky, I'm just humbling with my family Call me cocky, sweet Android, this is ready honey Ay, she just wanna my bicho, ay, tú eres un no listo, ay Venir a hacer conmigo, ay, que besame el partido, ay Flex into Miami and you're shining over these hoes Three time and love make it ring over these hoes In a car, believe my home is feeling too down Te enamorando, su culo. That money se pega duro seguro solo está pa' mí Head and say that like a cocky, look at me You got me like a zombie mommy, just no say mommy Bad daddy, I'm boozing like a pop, daddy I'm too fucking cocky, no more humble, I'm just cocky Call me daddy, just telling who's your daddy Don't wanna get up ready and just dancing like a pop daddy Siempre pongo a todas las daddy Haciendo dinero, goofy porque nada es gratis Soñando con comer, le puse a la nati nati Le puse dos pollos, pero no son de Kentucky se doble con la pesco y era lo doble. Ey, con un cuero en medio. Y en medio tu eva que la chinga como un That money se pega duro like honey. Es pa' mí, seguro solo está pa' mí. Head and sweater like a cocky, no get mad me. You got me like a zombie mommy, just want to see mommy. Puff daddy, I'm boozy like a pop daddy. I'm too fucking cocky, no more humble, I'm just cocky. Call me daddy, just telling who's your daddy gonna get up ready and just dancing like a puff daddy.